Esta é a primeira obra do Plan Concellos 22 que se remata. Non é habitual que mm, en agosto estén xa finalizadas as obras do Plan Concellos do ano en vigor. O Plan Concellos é ese instrumento que permite que os concellos poidan decidir en que invisten e en Vilansoán, dende logo, o Concello de Vila García está facendo un enorme esforzo e usando unha parte moi relevante do Plan Concellos para investir neste lugar que é tan importante no, no Concello. Calquera que veña agora a xogar a Vila Joan é que ten un campo no que se cambiou a erva fai pouco, ten unha nova coberta, se arranxaron os muros que estaban mal, se arranxaron baños, decir, se fixe un esforzo in inversor moi importante. Creo que o deporte é eh, un elemento fundamental para construir unha boa sociedade, por lo tanto, pois me sinto satisfeita de que o Concello de Vila García pois decidira usar o plan Concellos non para seguir investindo en Vilasoa. De feito, nestes anos temos investido 1.200.000 euros en Vilasoan eh, a través da decisión non? Do, do alcalde de Vila García en todo o que ten que ver con equipamentos e actividades deportivas, pois tamén cerca de un millón de euros en Vila García.